放上点，这样 OK，旁边压一下，放上点，同学，先把大块的试一下，大块。 等一下，看机会固定一下我帮，我帮你上蛋角，因为它蛋角比较不好上，他上了就直接就打了，不用再拉枪。不用，开旁边，开旁边一个网球拍。因键它就是它做算是比较斜角，所以。 大部分很会好用，但中位四支的三住，我会打，就换一下。好啊好啊。基本上的操作就是跟一般步枪是一样。对。等一下我跟你讲哈，总共有三关，你总共有三十八，好。先在这边先打五发，之后， 先这边打这个角，这边打这个角，这样，子哎对，这边打这边，那边打那边，好，来，要提紧哦，好，这边可以调整，别动，打这种球你要这样往前，你记住，哦，而且要精神平行这样，起来，冲过去，好，一定要提起，不然还没到，好。 好，往右走，往右走，往右走。OK，好。 好了。What the? OK。